Spika wa Bunge Dr. Tulia Ackson amesema taarifa iliyowasilishwa na serikali ni maagizo yaliyopitishwa na Bunge mwezi Novemba mwaka 2022. Taarifa hii ambayo serikali imewasilisha kwangu, nitatafuta muda nionane na wenye viti wa kamati za kisekta tuyapitie yale majibu ya serikali, alafu tuone wapi bado na wapi tayari. Kwa hiyo hii kazi inaendelea, na waheshimiwa wabunge, msiwe na wasiwasi kuhusu hilo. Waheshimiwa wabunge, matumizi mabaya ya fedha za umma yanaathiri maendeleo ya wananchi na taifa zima kwa ujumla, na bunge ni taasisi inayokerwa na kuumizwa zaidi na jambo hilo. Aidha, katika hatua nyingine, mjadala wa bajeti ya ofisi ya waziri mkuu uliendelea huku baadhi ya wabunge wakikemea vitendo vya ubadhilifu wa fedha za umma. Kwa nini rushwa inaendelea kutawala? Kwa nini ubadhirifu unaendelewa kuwepo? Je, ni kwa sababu hatua zinazochukuliwa ni kidogo? Je, hawa watu wanatoa wapi ujasiri? Kwa nini hawana hofu? Na je, hatua zinapochukuliwa zinahusisha kwamba lazima watu watatu au idara tatu ya afisa mwenyewe masuhuli ya yule mkaguzi wa ndani na yule mhasibu wake, wote wanashirikiana katika jambo hili. Lazima tuwaangalie hawa mawaziri ishirini na nne wanamsaidia mama au wanaendesha V8 halafu wanakalia kusema mama anaupiga mwingi. Wananchi wa kawaida waliumia sana juzi wakati mama anakabidhiwa ripoti ya CAG na kauli aliyoitumia ni lugha ya Kiingereza. Mheshimiwa Spika alisema chupin. Mheshimiwa Spika Rais ni mtu mkubwa, rais ni mtu mkubwa sana, kufikia kusema neno pumbavu na mtupishe wakati kuna watu wake wanaomsaidia hawaoni ina maana wao matatizo haya, hata kama haya matatizo yanafanywa na wataalamu. Kwa nini mawaziri wasichukue hatua mapema? Baadhi ya mawaziri kutoka ofisi ya waziri mkuu walipata fursa ya kujibu baadhi ya hoja zilizoibuliwa na wabunge. Tayari tumekusha kuandaa mwongozo maalum ambao unawataka kutoa asilimia tatu kwa watu wenye ulemavu za ajira zote ambazo zinatangazwa na kama mmeona Mheshimiwa Rais ameendelea kutoa ajira na watu wenye ulemavu tumeendelea kuwapa kipaumbele katika kutoa ajira kwa kufata mwongozo huo unaototaka katika ajira zote zinazotangazwa asilimia tatu walau iwe ya watu wenye ulemavu katika eneo ambalo limesaidia kupunguza madhara makubwa ya vijana wetu kwenye matumizi ya dawa za kulevya ni utungwaji wa sheria kali, sheria ngumu ambayo kwa kweli imesaidia sana kupunguza madhara haya. Bunge limepitisha zaidi ya shilingi bilioni mia moja ili ofisi ya waziri mkuu na taasisi zilizo chini yake ziweze kutekeleza majukumu yake kwa mwaka wa fedha 2022 2023. Kutoka bungeni jijini Dodoma, Joyce Ngerangera, Star TV.